já tomou consciência de si quando a luz a conduz. Começou a interagir, começou a interagir. A poeira tomou consciência de si mergulhou e nadou. Começou a reproduzir, começou a reproduzir. A poeira tomou consciência de si, se agrupou, copulou começou a evoluir, começou a evoluir. A poeira tomou consciência de si, rastejou, escalou. Começou a refletir, começou refletir. A poeira tomou consciência de si, conheceu, entendeu, começou a construir, mas também a destruir.